またまた会津若松駅にリターンですもう何度も何度も本当に本当にお世話になります お願いします。北方駅到着しましたこれから先ほど検索して良さそうだなと思った北方ラーメンのお店に向かいたいと思います というわけでここですね北方ラーメンライムさんこのお店のラーメンめっちゃ美味しいっていう話であとチャーシューがふわっとろで美味しいって聞いたので早速入店します すみません。一人なんですけど、いいですかオーダー決めてます。これ。テレビの紹介されたテラス席あったんですけれども、どうやらもうなくなっちゃってます。ないです。残念。 本当にとろっとしたチャーシューと極太の麺とあっさりとしたスープがすごく絡み合って非常に美味しかったです というわけで、久方ラーメンライムさんのラーメンご覧いただきました。今回の会津グルメ編、楽しんでいただけたでしょうかこの旅動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。